Hali ya mmomonyoko wa maadili imeendelea kuwa ni changamoto kubwa, sio tu Tanzania, duniani kwa ujumla wake. Uh, utandawazi huu ambao umetuunganisha kuwa dunia kama kijiji unachochea tabia mbalimbali na mila mbalimbali za kigeni kuhama kuja na mitandao na watoto kujifunza. Wazazi, changamoto za kiuchumi, wanakosa muda wa kukaa na watoto majumbani kwao wanawaacha aidha peke yao au na waangalizi ambao hawajaandaliwa na wenyewe. Kwa hiyo unakuta kupitia ulegevu huu wa taasisi za kifamilia, maudhui mabaya yanawaingia watoto, wanakutwa hawana kitu kichwani cha kuwalinda, kwa sababu wazazi na walezi wamekuwa bizi sana. Kwa hiyo tatizo hili ni kubwa, lakini sasa pia lilikuwa limejificha hapo awali. Utandawazi huu umekuja tena kuliibua takwimu zina taarifa zinatembea haraka sana kwa msaada wa vyombo vya habari, lakini ujio wa hii Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wanawake na Makundi Maalum ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameunda imefanya kazi kubwa kushirikiana na wadau kuelimisha jamii. Kwa hiyo jamii imepata ujasiri tofauti na awali ilikuwa haisemi. Mifumo ya kutoa taarifa imeimarishwa. Kwenye madawati, kwenye polisi kuna madawati ya jinsia Kwenye shule za msingi kuna madawati ya ulinzi wa watoto, kwenye vyuo kuna madawati ya jinsia pia. Vyote hivi vimeleta mwamko. Kwa hiyo ndio maana watu wanaona pu, mbona kama yameongezeka. Actually yalikuwa hayaripotiwi, watu walikuwa waoga, hata hawaelewi, wizara ilikuwa haipo. Na kitendo cha ujio wa wizara hii na elimu kutolewa, watu wamejiamini yanaibuka sasa. Kwa hiyo tujipe moyo kwamba ni kazi kubwa inafanywa, ili waliokuwa wanafanya mambo haya kwa sirisiri sasa wanaibuliwa. Tupambane, tuendelee kuelimisha, itafika mahala yataanza kwenda chini. Asilimia sitini ya matatizo haya kwa mfano ya ubakaji na ulawiti yanatokea majumbani aliko baba, mama, ndugu, jamaa, jirani. Kwa hiyo lazima familia zisimame. Asilimia 40 inatokea mashuleni au nje ya nyumba, mtoto anapokuwa anaelekea kwenye shughuli zingine mbalimbali mbali za kijamii. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii ni kwamba tuamke, tupambane, tunaweza tunaweza kutumia mbinu hizo hizo za kidijitali kupambania watoto wetu wafahamu yanayojiri lakini walezi, wazazi, hakuna kilicho cha thamani kama mtoto. Haiwezekani utenge muda wa kwenda kutengeneza gari service, kuliosha. Haiwezekani utenge muda wa kwenda saluni kusuka nywele na kujipamba. Haiwezekani utengeneze muda wa kwenda kuburudika kwenye sehemu za starehe, utengeneze muda wa kwenda kwenye matamasha na shughuli mbalimbali, ukose muda wa kukaa na mwanao huo sio ulezi mzuri. Tutenge muda kwanza wa kulea watoto na kulinda watoto, ndio tukalinde mambo mengine. Labda una wito gani sasa kwa NGO mbalimbali ambazo zinakuwa zikifanya kazi labda na, na nyie kushirikiana na nyie katika hatua hizi? NGO zimekuja na tunazisajili zitusaidie mipango yetu ya maendeleo na zinapata usajili halali kwa mujibu wa sheria zetu za ndani ya nchi yetu, kulingana na sekta gani inataka kufanya kazi na NGO hiyo. Kwa hiyo kuna zile ambazo zikienda kwenye jamii zinaanza yao, yani zinakiuka tu. Sawa na nitoe mfano, mtu ameajiriwa, ni mtumishi wa umma, anatarajiwa atoe huduma kwa maadili mema. Akienda kule, alimradi haonekani, anatoa huduma zisizo na uadilifu, anachukua rushwa. Mwingine mwingine anatoa huduma mbaya, anamjibu mteja vibaya. Inakuwa ni changamoto ya yule mtumishi asiye mwadilifu yeye mwenyewe. Hivyo hivyo na NGO, hatusajili NGO zikafanye mambo mabovu, ila kama zinafika huko zinajibadilisha kama tunavyoshirikiana na jamii kuibua watu wengine waovu wowote wale. Natoa wito kwa jamii wawaibue, wawaseme. Sisi huwa tunafuatilia, huenda akatuchenga katika ufuatiliaji wetu. Jamii iko kule, imtolee taarifa, tutafuatilia, tutachukua hatua zote stahiki kwa mujibu wa sheria yake ya usajili. Na nipeleke salamu kwa hizo NGO, kama wewe umesajiliwa kwenye ofisi yangu ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi maalum kupitia msajili wa NGO hakikisha umefuata taratibu zote zinazotakiwa, hakikisha umesimamia kile ulichosajiliwa nacho kufanya nacho kazi. Kitendo cha kufanya kazi kinyume na hati yako ya usajili ni kosa kisheria, na sasa tutaanza kuelimisha jamii ijue NGO hii iko pale kwa sababu gani. Tunafanya kazi na wakuu wa wilaya tunafanya kazi na wakuu wa mikoa, tutaelimisha jamii ili mtu yeyote akikiuka zisilaumiwe NGO zote, ni zile ambazo zimeamua kukiuka tu, kupotoka tu, kama mtu mwingine yote anayeweza akapotoka huko. Kuna wote mmeshashughulikia mpaka sasa hivi? Ndiyo, tumeshashughulikia. Januari mtaona taarifa ya msajili wa NGO alitoa taarifa ya kuzifuta NGO kama elfu nne ambazo hazikutimiza masharti mbalimbali mbali kwa mujibu wa usajili wao, na sasa tunaendelea kuzifuatilia. Zipo ambazo zilishaitwa kutoa maelezo kwa nini zimekiuka moja, mbili, tatu, nne, tano, kwa sababu ni utaratibu wa kisheria. Ukikamilika, taarifa zitatolewa tena. Kwa hiyo tunahimiza wananchi kuto kuona kwamba kwa sababu ile ni ofisi, kwa sababu ile iko pale ina nembo fulani inafanya mambo yake tofauti, yaweza ikawa yule anafanya ya kwake tu kama wahalifu wengine wote wanaofanya ya kwao. Tupate taarifa, tushughulike nao. Hatuko tayari kuletewa maadili tofauti na yale ya Kitanzania na tamaduni kwa jina la huduma ambayo hatukuisajili. Labda kama una... nimekuja hapa leo tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 2023 kwenye siku ya Idi ya pili kuungana na taasisi ya The Mboni Show ambayo mkurugenzi wake tunamwona hapa ni dada Mboni Masimba. Kwa kazi kubwa hii aliyoifanya, nimeitikia kuwa mgeni rasmi kwa sababu amekusanya watoto 628 kutoka vituo saba, sita vya Dar es Salaam na kimoja cha Kibaha ambao ni yatima, kawaleta hapa kwa ajili ya kuungana nao kusherekea Idi ya pili Siku ya leo hapa ni Lugalo jeshini jijini Dar es Salaam. Kazi kubwa ambayo wameifanya ni pamoja na kuwatafutia misaada mbalimbali mbali kusaidia uendeshaji wa kituo, vyakula. Hapa tunaona kuna mafuta. Kila kituo kimepata kilo mia moja za mchele, kilo mia moja za unga, kimepata maharage kilo za kutosha, pamoja na mafuta na vitu vingine. Kwa hiyo niseme hii sio mara ya kwanza anafanya hizi shughuli. Ameanza toka mwaka 2013 akifanya 2013 amefanya 2016 amefanya 2019 amefanya 2021 amefanya katika utaratibu huu wa kuwatoa nje watoto kwenye vituo wakasherekee kama tunavyoona hapa, na sasa amekuja mwaka 2023. Huko nyuma wageni rasmi wamekuwa ni viongozi wakuu wa nchi wakiwemo marais wastaafu wamewahi kuja kusherekea Uh, Alhaji Hassan Mwinyi, rais wetu wa awamu ya pili, lakini aliyoshawahi kuja hapa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu, kuungana nao akiwa makamu wa rais enzi hizo, na akaja Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Majaliwa mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sasa nimekuja mimi waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia wanawake na makundi maalum, ambapo kundi la watoto ni kundi tunalolisimamia. Kwa hiyo tunakutia moyo Mboni Masimba na taasisi yako yote, kitu ulichokionyesha ni kikubwa, kinapaswa kuigwa, lakini kinapeleka salamu kwa Watanzania wengine wengi ambako wako yatima katika nchi hii, wajitokeze. Siku moja tufanye ceremony ya watoto yatima nchi nzima, tukiongozwa na uzoefu wako. Wizara yangu iko karibu kushirikiana na kila mdau ambaye anayagusa haya makundi, na ikibidi, tunapoendelea mwisho wa mwaka huu tuanze mapema, ili tuwaguse nchi nzima na kupeleka salamu za Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba anawapenda watoto, kawaanzishia wizara yao na wadau mbalimbali wameendelea kuitika kuunga mkono. Tukigusa yatima tumemgusa Mungu mwenyewe. Asanteni kwa kazi kubwa mnayofanya pamoja na walezi wa vituo hivi mnavyo uh, mnakolea watoto. Waleeni watoto wetu, ukatili wa kijinsia na kwa watoto ukae mbali nao. Imbeni nao nyimbo hizi za kuwafundisha mambo hayo tunayoyasema kwamba ni mabaya yaimbwe kwa sanaa pamoja na nyimbo. Tuna imani Mwenyezi Mungu atatujalia. Tutakuwa na sikukuu nyingine ya Idi mwakani, tuko tayari kushirikiana nanyi. Asanteni sana wanahabari, asanteni sana. Asante, sana mheshimiwa. Ah, kuhusiana na swala la maadili imekuwa kiukweli, namshukuru na, na sana Mungu kwa siku ya leo. Kama ambavyo mnajua, siku ya leo ilikuwa ngumu kidogo, hali ya hewa lakini Mwenyezi Mungu ameleta baraka zake. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa siku ya leo, na pia namshukuru sana dada yangu Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima, aliitikia wito, alikubali na alinipa nguvu sana. Kile kitendo tu cha kuniambia mdogo wangu, wewe hakikisha kila kitu kiko sawa, kishaona kila kitu kiko sawa, niambie nije ilinipa nguvu. Nadhani simu ya kwanza nilimpigia mama yangu, nikaambia mama, mheshimiwa amesema tu, tukimaliza ndo tumpigie. Kwa hiyo nafurahi na mimi kupata support Uh, unajua sio kila mtu ambaye anaweza akatenga muda wake. Mmemwona mheshimiwa waziri amecheza, ameimba na watoto, kwa hiyo ni kitu kizuri, na pia nawashukuru sana wadhamini wangu ambao wameweza kufanikisha hivi. Nawashukuru sana marafiki zangu, kaka zangu wakiongoza na kaka seraphine hapa kwa zawadi ambazo watoto wataondoka nazo, vyakula. Nawashukuru nyinyi waandishi wa habari, mdogo wangu Yasini, thank you so much. Millard Ayo, thank you so much, wote ambao mliopo hapa. Jose, Wide Vision, thank you so much. Kwa hiyo na walezi wa vituo. Mara nyingi tumekuwa tunawaangalia sana watoto, tunawasahau kama hawa walezi nao pia wana mahitaji, umeona eh? Kuna wengine wana uwezo, lakini kuna wengine pia hawana uwezo. Kwa hiyo tunavyowajali watoto wetu basi, na pia zawadi pia kwa walezi. Walezi wanafanya kazi nzuri sana, nashukuru sana ni nimpongeze sana babangu. Babangu amekuja mapema sana kutoka New Hope eh? Huwezi kuamini New Life mvua, maji, lakini alipambana na timu yake na vijana wake pamoja na mwandaliwa wanangu, tukapanga tumepanga leo wenyewe viti na watoto wangu tume, yani tume, yani sofa tumearrange kila kitu sisi wenyewe. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa siku ya leo, tuseme tu jamani, asanteni tukutane tena wakati wengine, ila tunawakumbusha sponsor, hiki kitu ni cha kujitolea. Sifanyi mboni kupata faida no, napenda kuhudumia jamii. Kwa hiyo nikija kugonga kwako, una maji, una juice, nipe. Na mara nyingi siwaambie wadhamini wangu nipe hela, no, namwambia mimi nilipie michezo, nilipie hiki, nilipie hiki. Kwa hiyo ndio hivyo, labda mwasikilize wenyewe wakati tunamsindikiza mheshimiwa. Kwa Kondo Eskondo, naibu mkurugenzi wa New Life Orphans Home. Hapo hapo ni makamu mwenyekiti wa vituo vya kulea watoto yatima manispaa ya Kinondoni hapo hapo ni mweka hazina wa vituo vya kulea watoto yatima mkoa wa Dar es Salaam. Kwanza nashukuru sana kwa hili dada yetu alichokifanya kuweza kukusanya watoto na kuja kwa ajili ya kusherekea sikukuu ya Idi. Ni watu wachache sana, watu wengine nakula tuna familia zao wanatoka bichi, lakini ameona lazima tuwasaidie watoto naweza kujumuika. Ni jambo zuri sana kwa sababu ameweza kutunganisha watoto zetu pia wenyewe kujuana, kutengeneza urafiki eh, na undugu, na namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kweli mama alituchagulia mtu sahihi wa kutuwekea sehemu sahihi kwa ajili ya watoto. Kwa mara ya kwanza kumwona waziri anatoa chozi akiona watoto na kusherekea naye. Sisi tunamwombea sana na Mungu ambariki, na mama naomba tuachie mtu wetu, na hapo hapo tukimwomba mama kwa uongozi wa mkoa, tukiwa tukipiga hodi kwake aweze kutupokea. Tuna shida naye sana, tuna shida naye sana. Tumefurahi sana mambo yake aliyofanya na jambo la watendea watoto na vile alivyoguswa. Asanteni sana.